a eksi b eşittir c, a artı b artı c eşittir 34 olduğuna göre a kaçtır? Bu, bu tarz sorulardaki püf noktası şuydu. Bazen sadece bize iste, bizden isteneni bulabiliriz. Yani A'yı bulabiliriz. Bu soruda B ve C net olarak çıkmıyor ama A net olarak çıkıyor. Tam da bizden istenen o. O yüzden hani B şu olur, C şu olur diye düşünmememiz lazım. Çünkü burada A, B, C tam sayıdır, doğal sayıdır falan dememiş. Yani her şey olabilir aslında. A eksi B eşittir C'ymiş. C'yi karşı tarafa atalım. Artı olduğu için eksi geçecek. A eksi B eksi C eşittir 0 olacak. İkinci denklemimizde A artı B artı C eşittir 34. Bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak A A daha 2A, eksi B artı B daha 0, eksi C artı C daha 0, 0 artı 34, 34. 2A 34 ise A eşittir 17 olur. Dolayısıyla A'yı rahatça bulduk. B ve C değişik değerler alabilir ama bizden A'yı soruyor cevabımız Ceyhan.